लगता है कि कोई भी आके बता जाता है Enemy spotted. Bahar कोई तरीका है भीख मांगने का मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ Oh, no, no, no, no. <laughs>